Caraca, hein? Assim pode? Será que pode isso? Cara, esse vídeo vai ser incrível. Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá, vai no nosso, nosso TikTok lá, Júnior Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo.